online Gospel Fest. mtazamaji wa BTV Online, na kwangu jina ni Angela Steven. Leo tulikuwa Santi James, kama kawaida yetu tulikuwa live, tumerusha mambo live eh. Aa, ah, ni Thanksgiving. Unajua maneno haya ya Kiingereza ni magumu sana. Ni ibada ya shukurani iliyofanyika hapa Santi James iliyoandaliwa na uh, Voice of Hope hapa hapa St James, lakini mwandaji mkuu niko naye hapa pembeni yangu, anaweza kutuambia mengi kutokana na ibada ya siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen, Bwana asifiwe. Amina. Kwa majina yako jitambulishe kwa mtazamaji apate kukujua. Amen, naitwa John Patrick Mwalimu au wanapenda kuniita Titina. Titina. Eh, titi... Kwa nini Titina? Titina ni jina ambalo nilipata baada ya kuanza kupiga drum miaka fulani ya nyuma. Kwa hiyo kuna mtoto aliingia kanisani akashout akasema Titi na kwa sababu alikuwa anamwonaga huko kwenye mikanda nyumbani, walikuwa anaikiwa na kaka zake. Alipokuja kanisani, alivyoona drum na mtu anapiga kajua kajonda yule Titi nao kule, kwa hiyo watu wakalipokea likawa maarufu Na wao umelikubali? Ubaya wa jina ukilichukia ndo lilikuwa kubwa, kwa hiyo nimeona nilikubali tu lakini okay. sio baya. <laughs> okay, umeandaa ibada pamoja na timu yako Voice of Hope siku ya leo. Tumeona vile watu walivyopokea vizuri ibada hii ya leo. Uh, kwa upande wako unaweza kutuambia sababu kubwa ya kuandaa ibada hii ilikuwa ni nini? Ah, kwanza kabisa na sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza namshukuru Mungu kwa mambo mengi aliyofanya kwenye maisha yangu na historia ndefu kidogo siweza kuelezea, lakini la pili, kwa kumponya baba yangu. Watu wengi wanapenda kuficha, lakini baba yangu alikutwa na corona, yani alikutwa nayo na sipendi kuificha, lakini Mungu amemponya. Lakini pia mama yangu alikutwa na brain tumor kwenye sikio la kushoto, ambapo alikuwa anafanywa operation India, lakini kwa neema ya Mungu alienda kwenye maombi na amepona. So nikasema ngoja niandae ibada ya kumshukuru Mungu, lakini nilikuwa na hii ndoto ya kufanya vitu kama hivi. Kwa hiyo namshukuru Mungu pia imetimia. All in all, God is good. Kwa upande wako binafsi umeongelea kuhusu baba na mama, wewe binafsi kitu gani ambacho kikubwa hasa uh, ukasema kwa upande wangu na mimi nitamshukuru Mungu kwa ajili ya hili uh, tofauti na baba na mama hayo ambayo yaliyowapata? Actually ni shukurani nyingi ambazo Mungu amefanya kwenye maisha yangu, kwanza kwa kazi, kwa afya na kwa ni mimi kazi yangu by career ni dereva. Nimesafiri safari nyingi za mbali, miaka kama nane nzima nimefanya hizo safari na nimerudi salama, na hapa kumshukuru Mungu. Lakini ili Thanksgiving ni kama ni title ya kitu ambacho ndo tunaenda nacho moja kwa moja. Kwa hiyo ni Thanksgiving season 1, season 2 inakuja na ni mwezi wa 11. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaendelea. Tunamshukuru Mungu. Biblia inasema inatupasa kushukuru kila saa na kila wakati. Thanksgiving season 1 yeah. Mmechukua muda gani kwa maandalizi yote ya uh, mpaka siku hii ya leo? Uh, hii nimechukua kama miezi mitatu. Kwa nini miezi mitatu? Kwa nini usifanye wiki? Uh, kwa sababu ya ketchup ya watu, lakini pia gharama gharama. Ningeweza kufanya wiki kama ningekuwa nina, nina ile budget imekaa vizuri, lakini pia unajua masuala yetu. Kwa hiyo nimeona imetugharimu miezi mitatu kwa sababu ya zile siku za mazoezi, kwa sababu nilikuwa na provide everything na kama sadaka nimefanya kwa Bwana, wala hata siangalii. Okay. Yeah. Uh, katika maandalizi hayo najua kuna changamoto. Ipi kubwa ambayo unasema da, hii ilikuwa ni ngumu mpaka nikasema eh, niache kufanya tena hii ibada? Kwanza, changamoto ya kwanza ni finance Changamoto ya pili ni watu kuelewa kile ambacho unakitaka, hasa ile timu yako, kujua nini unawaza na nini unataka, kwa sababu unakusanya watu sehemu mbalimbali, wanakuja na interest zao tofauti. Unakuta mtu anataka kuja hapa labda aonyeshe kitu fulani, lakini wewe una target kitu fulani. Sasa kumvuta aje kwenye ile wazo lako, aelewe unachotaka kukifanya, at the end of the day upatikane majibu gani, ndio shughuli ambayo nilikuwa inanifesa sana, lakini namshukuru Mungu wanielewa baada ya mwezi mmoja wakanielewa. Na ulitumia njia gani mpaka wakakuelewa? actually ilikuwa ni maombi, kwa sababu amna namna, nilikuwa nawaeleza, lakini naomba Mungu awaeleweshe, lakini baadaye nashukuru Mungu akanielewa. Kumekuwa na mwitikio mkubwa, watu wamekuja kwa wingi wingi wingi sana. Je, ulifanya nini? Ulifanya matangazo sana ama ulikuwa au kwa muda huu wa miezi mitatu ulikuwa unafanya kitu gani ambacho kimefanya leo watu wamejaa mpaka wengine walikuwa nje ya kanisa? Kwa kweli naomba niseme ukweli, hii mwenyewe kwangu imenisurprise, sikujua wala sikutarajia haya yote utukufu kwa Mungu. Yani ni, ni WhatsApp tu, matangazo ya WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp basi, Facebook, Insta hivyo, lakini kwa kweli sikutegemea hichi kitu. Nitegemea watoto watakuja, watakaa, labda wachache sana wakae nje, lakini sikutegemea, na ndio maana nimefaleta nyumbani kwa sababu kanisa letu ni dogo, lakini unaona limejaa, kwa sababu sikutegemea hichi kitu, ndio maana nikaleta nyumbani. Okay, kwa kumalizia, wewe ni kijana umeandaa tamasha kwa miezi mitatu, umekutana na changamoto. Wako wengine wanaandaa matamasha lakini wanaishia njiani, hawafikii kwenye lengo ambalo walikuwa wamehitaji. Uh, labda unaweza ukawatia moyo kwa maneno machache kupitia BTV Online, uh, nao wapate moyo kuwa tunaweza tukafanya hichi kitu. Nini ambacho wafanye na nini ambacho wazingatie zaidi? Uh, kwanza kabisa nataka nikwambie kitu, mtu wa Mungu, the devil is a liar, shetani ni mwongo. Shetani akishajua hichi kitu kinaenda kufanya kitu fulani ambapo itakuwa ni kwa utukufu wa Mungu na kuharibu ufalme wake, uaga lazima alete vikwazo. Na ukiona unafanya huduma haujapata kikwazo chochote, jua hiyo kitu hapana, achana nayo kabisa. Ila ukiona unafanya afu kuna vikwazo vinakuja, jua kuna mpango wa Mungu katika hiyo huduma. Kwa hiyo mimi ninachokushauri, usikate tamaa, endelea hata kama haitakuwa vile unavyotaka, lakini hiyo hiyo uliofanya italeta impact na itakupa wewe somo la kwenda kwenye season 2 ambayo unataka kufanya, kama ni ibada ambayo ni mwendelezo. Yeah. Voice of Hope. Ah, huyo ni John Tatina ambaye alikuwa ni mmoja eh, kati ya wana kikundi lakini pia ni kiongozi mkubwa uh, kati ya hicho kikundi ambaye alikuwa anaandaa hii baada ya siku leo ambayo tumeionyesha ndani ya BTV online live kabisa. Aha. Mimi ni Angela Steven. Usisahau kusubscribe kwa mtu wa kwanza kupokea video zetu, tufollow Instagram na Facebook at BTV online. Asante sana. online Gospel Fest.